Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan. Nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos. Volver y no volver, seguir sin tanto amar, besar y no sentir, perderse para encontrar. Es un tira y afloja, aprende a aceptar espinas y planea sembrar rosas. ¿Te acuerdas como en el kinder? <laughs> De chico tocando timbres, pero creciste ahora finges. Y la finges de tu rostro solo la veo los finde Y ahí estaba yo pidiendo permiso a San Pedro para entrar, dar un vistazo y luego irme confirmar que eras un ángel traje el rime, Así de fácil, solo entrar y despedirme Ya no estoy pa' palo, ya no estoy pa' huesos Al coro un yeso y a querer de nuevo, así que de tieso Lo mío es tentar al diablo, pisarle la cola Vestido de Nike and Reebok porque él viste a la moda Tu existencia es un silencio que me aflige tu aprender a comerse todo del plato Te doy otro dato, <laughs> soy un mal rato De los que no te abandono aunque lo pidas Quien digirió las mariposas a falta de comida Irrecuperable como los colores del cielo Del cielo, tío sensible cual orquídea de fantasía en tu pelo Tu pelo Hago énfasis en la práctica para así pulir la técnica Estudio cada táctica, mejoro la fonética hablarme de ética Que lo haga con estética Aprendan de modales, luego enfoques en la métrica Soy el hijo negro de la noche blanca La verdad hecha persona, el personaje vuelto rey Las bocas sin comer que por hambre camino. Soy un tigre de tres rayas cuando uso Adidas. Materia y melancolía, García Marqués, noches frías Que te marcharas, te mía, pero te fuiste aquel día Yo hacía muerto y lo sabías con 21 no he nacido todavía.